Hej, folk! Danes jo bomo pogledali video enega reklama! Se vam je že kdaj zgodilo, da se vam je nekaj pokvarilo in ste potem mogli celo bajto obrniti okoli, da bi našli, kam ste spravili račun in garancijo? Kar neprijetno, ko v istem dnevu zveš, da ne toaster, ne shranjevanje kupa papirčkov v škatli za čevlje zgleda ne deluje. Brez skrbi, ker ta problem enkrat in zavedno reši brezplačna aplikacija NoPrints. V njej lahko shraniš račune v digitalni obliki, tako da vedno veš, kje so. Poleg tega tega pa lahko zraven shraniš garancijo in nastaviš, da te aplikacija opozori preden poteče, da jo lahko pravočasno izkoristiš. Zadeva deluje ful nastavno. Tako na blagajni poskenirajo tvojo no print kodo in račun direktno izdal v digitalni obliki. V trgovinah, kjer pa te opcije še ne podpirajo, ker živijo v preteklosti, pa preprosto slikaš račun skupaj s QR kodo in rešeno. Tako da, če hočeš biti okolju prijazen ali pa preprosto komod, downloadaj no print ne bodi falot. Nekaj res uporabimo to ali spomno kaj boljšega. No, kot sem govoril, danes si bomo pogledali video enega slovenskega youtuberja, za katerim sem jaz ponavljal. To, če mi verjamete, ne vede. Izkaže se namreč, da je celo to idejo z ezrim ljudi, ki verjamejo v vesoljce, že izpeljal gospod Urdon, na kar me je tudi prijazno opozoril. Super video! Kakšno naključje, tudi jaz sem nedavno posnel video o vesoljcih. In čeprav so njegove besede bile neobtožujoče, je pa NM Firestrike zdrave napisal to, kar so si ob ogledu obeh videov verjetno mislili vsi ostali. Kopija Urdona, SMH my head glavo. No, in da se Urdonu in ostalemu internetu opravičim za to neoriginalnost, se mi zdelo primerno nekaj narediti za pokoro. Tako da sem se odločil iti čez njegov video in malo pokomentirati, kaj dela prav in kaj narobe. robe. Kaj, mi ne verjamete, da bi se mu rato odolžil in mislite, da mi samo manjka idej za kontent? Pss, <laughs> kdo je vas kaj vprašal? Ok, takoj prve dve stvari, ki so pomembne pri videu, naslov in thumbnail. Vesolci in teorije zarote? Ja, naslov je ok. Ni njih nek presežek, ampak naredi svoje delo. Mislim, moj video se je klical Vesolci v Sloveniji, tako da ne morem biti neki ful pameten glede originalnosti tukaj, ampak solidno ime. Thumbnail po drugi strani pa je top. Izrezani liki iz videa, obdani z enobarno obrobo. Jaz se ne bi mogel spomniti česa boljšega. Ne, res, če bi jaz mogel narediti ta thumbnail, bi ga po moje naredil na direktno enak način. No, zdaj pa pejmo še na dejanski video. Oj, jaz sem Ordnon in zadnji čas mi je začela resno skrbeti, da jim bojo gravel vesolci. Ok, intro je kar vrej. Neka Stranger Things grafika in muzika, ki zveni ful podobno v vodni špici, ampak ne toliko podobno, da bi ti algoritem začel težiti za copyright. Ni šloh. Zdaj, tukaj bi lahko imel kakšne joke na to, kako on izgovarja R, ampak ne bom, ker se mi to zdi res po nepotrebnem nesramno. Oziroma, kot temu reče Urdon, neshamno. Ok, en joke, ko izgovori R, pač, sorry. Drugače to, da ima zakrit obraz, pa mi je malo tako. Se je kul, cool, se ne preveč izpostavljati na internetu, ampak po drugi strani zveni skoraj malo preveč optimistično, kam ta kanal pelje. Mislim, hej, vso srečo pa to, ampak na tvojem mestu ne bi še lih pustil šole. Začel sem raziskovati, da sem dejansko najdvo enega, ki je prišel v stik z vesolci. Ta video se takoj vidi, da je dober zaradi formata, zaradi hrščanja v zadnji, pa zaradi tega, ker je posnet na STV televiziji, za katero ni še nihče slišal. Eh, format in krščanje so samo posledica tega, da je ta video star. Jaz se ne bi toliko obešal na to, ker imaš ful boljših stvari v tej sekundi klipa. Jaz bi šel tukaj bolj na to, da veš, da bo video kvaliteten, ko ne samo, da je na televiziji, za katero nisi še nikoli slišal, ampak imajo svoje ime napisano na mikrofon s kredo. Če se že pri opremi do te mere potrudijo, pol bo vsebina definitivno svetovna. Oziroma v tem primeru vesoljska. Bi lahko opisal eno srečanje z njimi, imel si jih že kar nekaj, ne? Eh, ja, seveda, že več, ali tole z eh, vesolskim predmetom, z UFO-tom, NLP-em. Kot poznovalč bi lahko vedel, da je to ena in ista stvar. Tukaj se po moje tudi ne bi zapičil to, da reče NLP v več jezikih. Mislim, ti razlaga o svojih izkušnjah z vesolci. Veš, da to ni najbolj čudaška stvar, ki jo bo tle povedal. Ampak rekel si, ne, da enkrat se te hoče potegniti v ja. njihov leteči krožnik. Vse to potegne vsakega, ne? Ušite vsega. Hmm, Tukaj je bilo primerno mesto za joke, samo ta tvoj me ni čisto prepričal. Kul je, da izpostaviš, da je smešna ideja to, da kar vsakega potegnejo, ampak da bi bilo res smešno, bi pa mogel še kaj dodati, kot recimo O, oh, shit, vsakega potegnejo! Te so isti kot tvoja sestra! pa sem jih se malo umaknil, če bi se ne umaknil, malo bi pa glih pod njega, pa že pol bi me pa kar usrkal noter. Tam so me pustili na mir, ker sem pač imel malo odpora, do njih pa me niso na silo hotelo vzeti, so me pa drugič pol pograbila. Kukaj se punce tepe za sanskega moškega? Jaz lahko delam, kar je zelo. Ne, ne moraš! Ja, definitivno lahko. Kaj tam ni jasen? Kdo pa si ti, da se boš na me darla? Kdo si pa ti? Tako se vsi vestolci tepe za njega. Ma ja, hajde, to je okej. Veš, kak so, a ne? To je bil predmet. Eh, Evo, tle pa si zgrešil dobro priliko za kakšen štos, ko tip kar privzema, da vsi vemo, kakšni so te vesoljci. Lahko je kaj čisto enostavnega. Da veš, kak so, a ne? Ne, lahko je kaj bolj kompleksnega. Da veš, kak so, a ne? Ja, tej vesoljci in njihove ugrabitve, mislim, ker ne dajo ti mira z njimi. Že dobro, da niso še prišli na Facebook, ker drugače pa temu sploh ne bi bilo konca. To je bil predmet, eh, vi se... 30 metrov dolgi, 15 metrov široki, pa ni 5 metrov širok. Ne? 15 ali 5 metrov, to je kar 10 metrov razlike, to ni malo. Ne, ni malo, ampak ni niti neki ful smešno samo na sebi. Eh. Ok, je zamešal med višino in širino, ampak to je tip, ki meša med resničnostjo in fantazijo. Mislim, da imamo večje probleme tukaj. Mi imamo že nekaj 30 okno spredi. Vsa čast temu tipu, ker če bi meni vesel cigaravel, ne bi šel štet okno. <laughs> ja, ja, lepa. Mogoče bi lahko malo drugače obrnil, ampak šlo se je kar na mestu. Ja, si tudi rekel, da so te v trstu ustavila ja, ta ja, astralna bitja. Se je pojavil pred menoj 12 metrov visok. Svetlo je svetleče biti, v glavnem. Meni se zdi, da je ona na tej točki videla samo neko malce višjo žensko. Lahko da bi bila namiz 12 metrov visoka, samo 2 metra, sej? Torej si tudi za 10 metrov vzmo tu. Zakaj je žensko, ne štekam? E, Poblečeno, a ne, tole je imel spodi pod obleko, je imel 67 glatih zvezdic. Kaj je pod obleko si gledal, ali kaj? Še vedno ne štekam, zakaj bi ta stvar mogla biti ženskega spola. Pol po 10 km okoli je bilo vse po noč svetlo. Takšne hribi in vse je bilo svetlo. Ja, tam ste kar veliko mesta, pa tudi ko greš vem, ima javnega svetlava. Spet kar cool point, samo tukaj mi pa res ni všeč izvedba. Jaz bi dal rajši kaj v stilu, vse je bilo svetlo po noči, o moj bog, to pa mora biti res neka napredna vesoljska tehnologija. V komediji ni fora samo kaj poveš, ampak v veliki meri tudi kako. E, sam se ga nisem upal dotakniti, ker smisel, kakšna visoka energija me lahko izpeče. Ali je ja, to vroča? Še vedno ne razumem, zakaj je ženska in na tej točki sem že kar malo obupal ugotavljati. Pa je bil pogreb veliki, pa si sem ta pogreb šel in smil te zadnji noter, so pa zahtevali božjo sodbo, pa so fej spel, jaz pa sem se počutil tak tujca med njim. Verjamem, da se počutiš kot tujc, če imaš toliko stikov z nezemljani. Zakaj? Ne sledim čisto logiki tle po pravici. Če že bi lahko tle rekel, da se bo mogoče počutil malo bolj domač, če se bo za spremembo družil še s kom iz tega planeta na mesto samimi vesoljci. Mislim, sorry kolega, ne morem ti celega videa spisati zdaj. Tako kugla žareča, ne? Je ja, šla pa proti neveljki kugli eh, gor na vrh, pa se je s tisto kuglo bolj združila, da je šla v tisto kuglo noter, ne? Jaz ne vem, kako je to ga zložil. Mogoče je videl sam sončev so mrk. Ti ne veš, kako bi to razložil, jaz ne vem, kako bi to naredil smešno. Je pa vprašal, če pa vidiš tle gostnika, ja dva sonca vidim, pa je rekel, veš ti kaj je to, sem rekel, veš kaj ne vem. Ne pa sem šel naprej. Ha, ta tip je legenda. Po tem videu sem še malo raziskoval in sem najdel video, v katerem se sprašujejo, če so nam vesolci ugradili implantante. Začelo se je zgodbo naše vizažistke, <laughs> ok, ta je super. Klepet ob kavi imaš v videu in zumiraš na ta čuden smog voditeljce. Simpel in smešno, sedi pet. Kje je šla na magnetno resonanco? In so ji rekli, da ima nekaj tukaj na desni strani, da, da, da ima nekaj kovinskega, da ne da hlače dol. In jih ni imela gor. In jih je dala dol. Čaki, kako si slikala hlače, če jih ni imela? ja, odlično izbran klip iz videa, moram reči, samo tvoj komentar je tukaj pa malo prešvoh. Jaz se še vedno hihitam od tistega cmoka prej. Zdaj, ko tukaj reče, da ni imela hlač in jih je dala dol, je odlična prilika, da me ubiješ z nečim res smešnim, ampak... To ni bilo dovolj. Ne razumi narobe, imaš dobre instinkte pri teh videih. Znaš prepoznati, kje je prilika z biti smešen, samo realizacija ti malo škripa, na temu moraš malo delati. In še vedno so ji govorili, ne, vi imate neki gor. Kaj zdaj je imela hlače ali jih ni imela? Eh, tukaj je zdaj že malo mimo prilika za te joke na hlače, se mi zdi. So to teorije zarote, ali je razlog, da ta trenutek preklopite na kak drug program? Ja, verjetno bi bilo to boljše, ampak jaz res moram ta video posneti. Mimo grede, jaz sem te mogel tle dati bolj na glas, ker si je ful pretiho napram njenem videu. Ali imam njo na normalno in se moram truditi poslušati, kaj ti govoriš, ali pa imam tebe na normalno, pa se mi ona totalno dere. Prosim, ne me siliti med tem dvojem izbirati. Sami se odločite, Valentin Rozman je v naši družbi. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Spoznajte Valentina Rozmana, prak ti čista zabo boljši svet. <laughs> Le tega odela, no, nič ni povedal, pa ko mi smeh zadržuje. Ja, ok, ta žovek je na mestu. So drugačna bitja prišla in so okoli našega telesa ustvarila vakum na ta način, da so hkrati čas in prostor pospešila in hkrati upočasnila. Včeraj, kako pa to deluje Če se razumem, smo pol na istem. Ne, to je bila perfektna prilika za narediti callback. To je čarobna oddaja, ker lahko čas hkrati upočasniš in pospešiš, tako kot lahko hkrati nimaš hlač in jih daš dol. Ampak kaj pa je namen teh implantantov, nekih čipov, kakorkoli jih imenujemo? Podobno kot v filmu Matrica, je realnost, da so bila človeška fizična telesa ustvarjena za to, da delujejo kot biološke baterije. En dober nasvet. Če se nekaj zgodi v filmu, to še ne pomeni, da je tudi zares tako. Sicer soliden point, ampak malo brezvezen joke. Po eni strani, če je bilo nekaj v filmu, to ne pomeni, da je bilo tako tudi v resnici. Ampak po drugi strani pa se lahko nekaj iz filma tudi dejansko zgodi. In po tretji strani moraš biti pa res poseben tip človeka, da greš gledat matrico in ko priješ ven iz kina rečeš, o, oh, fuck, to je bil pa res hud dokumentarec. Najboljš pa vsem tem se mi zdi, kako neironično to govori ljudje smo koristni. Eh, ena izmed najbolj primitivnih živih biti v celotnem stvarstvu. Razen tebe, seveda, tam se kot glava večja razprost, kot ko pametno govoriš. Eh, malo otroči joke, ampak za YouTube bo ok. Fak, mislim, da je to najbolj prijazen video, kar sem jih daj posnel, ker, ker malo nenaravno se počutim. Normalno bi na tej točki rekel kaj v stilu Urdon, prej bi ti rekel You are done. V tej dobronamerni vlogi pa se počutim kar malo zbegan. Kaj si reče v teh situacijah res? Ne vem kaj, le tako naprej? Ne, ker jaz upam, da bo naprej malo boljše. Ali pa tudi ne obupat, ne vem, če je prava izbira. Ker če se tej vidi ne bojo izboljšali, pol obupat nad njimi niti ni najslabša opcija v življenju. Mislim, svet rabi tudi hišnike in računovodje, ne samo youtuberje. Po moje je najbolj pozitivna stvar, ki ti jo lahko na tej točki iskreno rečem, lahko bi bilo slabše. Mi, mislim, ne ful slabše, ampak bi bilo pa lahko. In to je bilo moje opravičilo, upam ne je zaleglo. Če ste en od unih, ki se jezijo name, da premalo objavljam, lahko mogoče postanete član mojega kanala in tako dobite dostop še do video samo za člane. Drugače pa lajkajte video, če mislite, da sem se dobro opravičil. Naročite se na moj kanal, če mislite, da mi bo Urdon oprostil. In napište v komentarje, če se vam zdi, da sem samo ego boostal na to, koliko sem bolj duhovit od enega najstnika. Čau! pogledam to nebo, bi te najrajši ugriznil koleno.